dizer que no serviço público não tem gente que luta e é comprometida é mentira. É mentira dos governos, é mentira dessa direita que não acredita na educação, nos serviços públicos e políticas públicas no nosso país. A gente quer uma educação emancipadora, uma educação libertária, uma educação que discute gênero, diversidade, que discute racismo, que dá voz histórica à população indígena, uma educação que vai discutir orientação sexual e diversidade de forma geral também dentro de sala de aula.